Πίσω, πίσω. κατεβείτε, κατεβείτε, κατεβείτε. Ωραία, κατεβείτε εδώ. Ε, Let's talk about play the better. Ανοίγετε με ό,τι έχετε, μην τους λυπάστε. Ζει βασικά, είμαι μόνο μου. Καλή παγώση. Χτυπήθηκα, χτυπήθηκα. Κάνε μπάντε όπου μπορείς. να πάρουμε ένα χάμπι ρε, να την Ε, καλά, καλά, καλά, Κάτσε, καλά, καλά, καλά, καλά, καλά, καλά, καλά, Αρνητικό, αρνητικό. Το boost πάμε που να το κάνω νούτα. Μαλάκα. Έλα μέσα στο σπιτάκι. Κόπι. Πω πω ρε φίλε. Το Λεωνίδε έφαγε, καλά του κάνε. Σάσα νεκρός, πάρτε όλοι ό,τι χάβει βρίσκεται τα λοιπά, τρέξτε να σωθείτε. Τι όλοι, εγώ και ο Τζέρκο είμαστε. Όποιος είναι, βρείτε ένα χάμ και πάμε να ξανασωθείτε. Έχει από εδώ απ' έξω ένα. Φύγαμε Τζέρκο. Ε, ξέρω εγώ τέσσερα. Τέσσερα, τέσσερα. Έμπα μέσα, έμπα μέσα. Φύγε, φύγε, φύγε, φύγε, φύγε. Δεν έχει σφαίρες ρε μαλάκα. Κοπάνατη, κοπάνατη, κοπάνατη. Γάμισε το το λάστιχο. Βάλε τσίχλα, δεν με νοιάζει, φύγε. Δεν έχει μία ρε φίλε το όπλο πάνω. Το ξέρω ρε φίλε, το άντεσα εγώ πριν. Καλά πάω, καλά πάω. Δεν έχω ιδέα, απλά πήγαινε, φύγε. Μια ρε φιλε το οπλο πανω το ξερω ρε το αντεσα εγω πριν καλα παω καλα παω δεν εχω ιδεα απλα πηγαινε φυγε μια χαρα Μια χαρά πας. Κόφτω και λίγο αριστερά. Ωπα ε, ε, βράχια, βράχια. Πήραμε ένα χάμι στο φτιαγμένο και πρέπει να σωθούμε, South. Υπάρχει κάποιος πίσω. Δεν νομίζω. Φώναζα στο γέλι και δεν απάντησε κανείς Υπάρχουν εχθροί άμα θες Βλέπω τον Βλέπεις ε, Έζησε ο Λίμπους. Ο Λίμπους, ναι, το βλέπω να οδηγάει κάτω στα... Μπορεί να πέθανε στο τιμόνι, ξέρω. Ναι, στο τιμόνι πέθανε. από αριστερά μας κάποιος παραεί, πώς είναι δικός κόσμο, γιατί. Μπα. Δεν υπάρχει δικός μας αριστερά. Έχω εντύπωση ότι είμαστε από αριστερά. Θα πάρω το lead της ομάδας να βλέπουμε είμαστε μαλάκα. Πάρ' το, πάρ' το. περιμένουμε στο start. Κόπη. Ναι, μαλάκα πώς φύγανε τόσο πολύ αυτή Ούτε λάσκο θα φτιάξουμε τώρα ούτε τίποτα γάμισε το. Θα φτιάξουμε, πρέπει να μας αφήνουν μαλάκα. Φωνάξουν το ελικόπτερα να μας πάρουν να πάνε στην Αμερική. <laughs> Όπα το μπούστα αριστερά, φύγε, φύγε, φύγε. Γενικά, Φανταρόπουλο ήταν. Με ένα λάστο πες να είμαστε. Τον βλέπεις, πάει και Λοιπόν το κόβω λίγο έτσι, Ωραίος. Και εγώ φτιάξουμε τα λάστιχα. Γάμψτε τα με, μία ρεζέρβα έχει μέσα, δεν έχει τίποτα, πάμε να φύγουμε. Πάμε, πάμε. Πάμε, πάμε, πάμε μου το είπα. Να πάει που μήπως έχετε κανένα χάμπι φτιαγμένο να έρθει να μας πάρει. Δεν πάει στο Ελλάδα. Θα πάει. Έχουμε, έχουμε ένα να δούμε. Τζέρκος εντάξει. Εγώ μια στο κεφάλι, μια στον κόλλα, μια στο στήθο, μια στο πούδι, μια στο μουνί. <laughs> και λοιπόν θύμισε και δύο φορέ. Κολόφαρδο χάνει από πίσω. Κόπι, κόπι. Είναι πράσινος καπνός μόνος του. Πάμε εμείς κατά εκεί τώρα μόλις. Προσοχή μας ρίξτε. Τους βλέπω, τους βλέπω. Τζέρκο... Τζέρκο, Τζέρκο без γκάνερ. Παμ, παμ, παμ. Παμ, παμ, παμ. Όλοι μέσα. Πού πάμε. Βάση τελείωσε. Πάμε στα τύχη. Ε. Δεν πάμε να πάρουμε το μόνο μας πίσω. Έλα, έλα. Ε, μας ξεπατώσουμε, ρε Μαλάκα. Επίσης θα ε, δεις τι Μαλάκα, ο Λεωνίδας ανακοινάχθηκε μπροστά στα μάτια μου από ένα χάνδι. Ο Σάρης αφού και αυτό στα μάτια μου, μαλάκα δεν ξέρω από τι. Πήραμε μαλάκα ένα χάμπι τον Κούτσο. Ποιο είχε πάρει ζούς ο Λεωνίδα. Τι? Ο Λεωνίδα είχε πάρει ζούς. Δεν ξέρω. Εγώ ας πούμε ο γιο μας την έφαγε άδοξα, Τον πηγούσε και πάμε σταματάμε. Δεν ξεκίνησε, ξεκίνησε τίποτα. Ξεκίνησε πολύ. Εμείς πήραμε ένα χάμπι, ήταν ούτε ρόδες, ούτε ρόδες. Εμείς τον πήγε, εκεί τον ζήσαμε. Τώρα ε, χάσαμε όλη την ομάδα. Αυτά είναι. Ah, fajne. User left your channel. Ia să rezerco. User left your channel. User left your channel. <laughs> <laughs>